Բարև ձեզ։ Ուրեմն կան մի շարք database-ներ, որոնց որոնք համարվում են document database։ Այս շարքի մեջ գտնվում է CouchDB-ն եւ MongoDB-ն։ Ուրեմն այս տիպի database-ներ հնարավորություն են մեզ տալիս տեղադրել իրենց մեջ արժեքներ, որոնք որ ունեն խորը ստրուկտուրա։ Օրինակ, JSON MongoDB-ի պարագայում MongoDB-ն մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել ցուցակներ, MongoDB-ն այդ ցուցակներին կոչվում է collection եւ դա նրանց անուններ։ Օրինակ մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ ցուցակ, մի հատ collection user-ների մասին, մի հատ collection, չգիտեմ, ապրանքների մասին, մի հատ collection ընկերությունների մասին եւ այլն եւ այլն։ Սա ցուցակներ ենք ստեղծում եւ ամեն ցուցակի մեջ մենք կարող ենք տեղադրենք արժեքներ։ Ամեն արժեքը մի հատ document է, մի հատ JSON է Եվ այդ JSON-ը բնականաբար կարող է լինի բավականին խորը, օրինակ կարող է լինի object-ի մեջ, կարող է լինի մի հատ ուրիշ object, որը ունի, չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ զանգված, որը ունի object-ներ իր մեջ, եւ այն եւ այն։ Այսինքն մենք կարող ենք ապահովենք խորություն։ Օրինակ, այս օրինակում պատկերացեք ունեք մի հատ JSON, որը նկարագրում է Հովանես Թումանյանին, իր անունն ազգանունը, ծննդաթիվը, ու ասենք, ուզում ենք նկարագրենք, ասենք թե իր email հասցեները, հա՞ դե այդ ժամանակ մեզ զանգված է պետք, okay, դա խորություն է։ Նենց որ ունենք email, որը հղում է դեպի մի հատ զանգված, ներքին զանգված, որը կունենա իր բոլոր ոնց որ email հասցեները։ Սա իր ուրեմն հասցեն է, հա, որտեղ որ նա բնակվում է, որը հղվում է մի հատ object-ին, որը էլի տենց ես հորինել եմ բնականաբար, բայց հասկանանք։ Ու պատկերացրեք, որ մենք ունենք ոնց որ այդ ցուցակի մեջ բազմաթիվ այս տիպի JSON-ներ, okay։ Լավը նրանում է, օրինակ մենք key value store-ում էլ կարող ենք պահենք JSON, չէ՞։ Մենք օրինակ Redis-ում էլ կարող ենք պահենք JSON։ Մենք կարող ենք որպես արժեք տանք text, ու այդ տեքստը իրականում լինի JSON, բայց Redis-ը չի հասկանում այդ ստրուկտուրան, ինքը պահում է նրան որպես մի հատ արժեք։ Հետևաբար, եւ մենք հա, բարդ հարցեր չենք կարող տանք Redis-ին այդ ստրուկտուրայի մասին։ Բայց այս պարագայում մենք կարող ենք, քանի որ Mongo-ն հասկանում է JSON-ը ինչ է եւ հասկանում է իր ստրուկտուրան։ Օրինակ, նու ամենապարզը մենք կարող ենք տանք իրեն այսպիսի հարց. Քթիր, ուրեմն collection as users collection-ի, users ցուցակի մեջ բոլոր այն օբյեկտները, որոնք ունեն first name Հովանես։ Այսինքն ինքը կվերադառնի բոլոր այն JSON-ները, այն document-ները, որոնք ունեն first name Հովանես։ Okay։ Մենք նաև այսպեսի հարցեր կարող ենք տանք։ Քթիր ինձ բոլոր օբյեկտները, որոնց որոնք ունեն առաջին անուն first name Հովանես, եւ ծննդաթիվը ավելի մեծ է քան 1800, այսինքն ծնվել են 1800 թվականից հետո։ Ինչպես է դա արվում։ Born, դե այդ են այն պարամետրն է, հա, այն բանալին է, ում արժեքը մենք հետաշկրված մեզ հետաշկրում է։ Բայց եթե ստեղ միանգամից գրեինք օրինակ 1800, կբերեր միայն այն մարդկանց, որոնց անունը Հովանես է եւ ծնվել են 1800-ում, չէ՞։ Բայց մենք նայեք ինչ ենք անում։ Մենք օբյեկտ ենք ստեղծում եւ օբյեկտում գրում ենք $gt GT greater than, ավելի մեծ է քանց։ Ավելի մեծ է քանց 1800, այսինքն այս արժեքը պետք է լինի ավելի մեծ քանց 1800, okay? Այսինքն այս տիպի հարցեր տալով մենք կարող ենք օրինակ ուրեմն ֆիլտրացնենք այդ ցուցակը եւ քաղենք միայն n JSON document-ները, որոնք մեզ հետաքրքրում են եւ մենք ավելի բարդ ստրուկտուրաներ կուսումնասիրենք հեսա շուտով։ Նենց որ եկեք սկսենք, եկեք տեսնենք ոնց կարելի է Mongo-ին քաշենք, իրեն խոդի գցենք, օգտագործել իրան եւ իհարկե օգտագործել իրան հենց Node.js-ից։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է քաշենք MongoDB-ին եւ տեղադրենք համբտրի վրա։ Այս հողումը ես կդնեմ վիդեոյի տակ, նենց որ ստեղ ուղակի ընտրում եք ձեր օպերացիոն համակարգը եւ այլն եւ քաշում ենք download սխնելով ինքը գալիս հասնում է, դա ուրեմն download կանի իմ ուրեմն downloads papկայի մեջ, հեսա հա դեռ քաշում է, ոնց մի վարքան կսպասենք, ինքը կքաշի իրեն կոմպրեսացված վիճակում, այնց որ պետք է բացենք նրան, որպեսզի կոմպրեսից դուրս գա, հեսա, հա, ահա, հեսա հա, դուրս եկավ եւ հիմա եթե իրան բացեմ, տեսնում եք իր մեջ կա bin, այդ bin-ն է մեզ հետ աշխում եւ մենք այդ bin-ի մեջ պետք է մտնենք command line interface-ով, այնց որ ես կբացեմ command line interface-ը եւ կանեմ cd change directory uh, downloads հետո ստեղ կմտնեմ Mongo DB-ի մեջ, հետո կմտնեմ bin-ի մեջ։ Ահա։ Հիմա ես bin papկայի մեջ եմ, չէ՞։ Հիմա այստեղ պետք է կարող եմ աշխատացնել MongoDB-ին ու նրան աշխատացնում ենք հետևյալ ձևով։ Գրում ենք MongoD։ MongoD։ Բայց միջև աշխատացնելը ես պետք է Mongo-ին ասեմ, ի որտեղ ինքը պետք է տեղադրի ինֆորմացիան, ֆայլերը։ Այսինքն իմ ֆայլ համակարգում որպես որտեղ ինքը պետքա ինֆորմացիան պահի։ Հենց որ եկեք sense անենք, եկեք որևէ որևէ տեղ ձեր համակարգի վրա, ես միանգամից ստեղ կանեմ ժամանակավոր, ստեղծում ենք մի հատ papka, կոչում ենք նրան data, եւ data-ի մեջ ստեղծում ենք մի հատ ուրիշ papka, որին կոչում ենք db։ Այսպես, okay։ Հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Ստեղ մենք ասում ենք slash slash db path, այսինքն database-ի path-ը, դեպի այս DB papkan, այսինքն մի հատ հետ ենք գնում, հետո մտնում ենք data, հետո մտնում ենք DB։ Ուրեմն աշխատացնում ենք։ Okay, հիմա ոնց որ MongoDB-ն աշխատում է։ Հիմա ինչպես նրան հետ շփվել։ Ուրեմն կա մի հատ command line interface, նենց որ եկեք բացենք մի հատ նոր պատոհան։ Այդ պատոհանը էլի պետք է լինի bin papkan-ի մեջ եւ աշխատացնում ենք .mongo Okay, հիմա մենք կարող ենք շփվենք եւ հրամաններ ուղարկենք դեպի MongoDB։ Առաջին հերթին մեզ պետքա մի հատ database, այնպես որ եկեք ստեղծենք։ Գրում ենք use, օգտագործիր եւ ինչ որ database-ի անուն, օրինակ example, օրինակ։ Okay, հիմա ինքը տեսավ, որ այդ database-ի անունով չկա, ուղղակի ստեղծեց այդ database-ը եւ հիմա մենք ոնց որ աշխատում ենք այդ database-ի մեջ։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ ցուցակ, մի հատ collection իր մեջ Հենց որ անում ենք db.create collection, եթե տեսնում եք ոնց որ JavaScript ենք գրում, իրականում հենց JavaScript է, եւ տալիս ենք ուրեմն text շակերտների մեջ անունը database-ի։ Եկեք դնենք posts։ Okay, հիմա մենք ունենք ցուցակ, որի անունը posts է։ Հիմա եկեք այդ ցուցակի մեջ ինֆորմացիա դնենք։ Դրա համար ես ուրեմն նախապես ստեղծել եմ մի քիչ ինֆորմացիա post-երի, հա, post-երի ինֆորմացիա։ Այս ամբողջ JSON-ը նկարագրում է մի հատ post շունիկների եւ կատուների մասին, ասենք թե կա հողում դեպի ինչ որ նկար, պատկերացրեք Facebook-ը, հա, ասենք կա ինչ որ վերնագիր կամ ինչ որ տեքստ, հա, հետո կա տակը ինչ որ նկար, հետո տակը մարդիկ միգուցե like-ել են կամ սրտիկ են ուղարկել կամ եւ այլն, responses, դա դա է, եւ կարող են տակը իհարկե ինչ որ ռեակցիաներ գրեն, հա, վայ այս ինչ լավ post է եւ այլն, դա comment-ներն են, հեսա։ Այսինքն սա մի օրինակ է այդ տիպի post-ին, հենց որ եկեք սա copy անենք, copy եւ գանք ստեղ եւ ուրեմն եկեք դնենք այս collection-ի մեջ, հենց որ db.posts.insert1 insert 1, որովհետև մի հատ բան ենք հիմա, մի հատ JSON ենք դնում իր մեջ։ Կա նաև insert many, եթե ուզում ենք մեկից ավել ամիջապես մի անգամից լցնենք database-ի մեջ։ That's what paste ենք տանում, փակում ենք մեր function-ը, աշխատացնում ենք նրան, Եվ օքեյ, հիմա այդ post-ը մտավ բազայի մեջ։ Եկեք այս post-ն էլ տնենք, այս մեկը տորտիկների մասին է։ Ստեղ էլ ինչ որ կարծեմ ոնց է, այս բազարա գնում, այս մեկը ասում է, չէ, տորտը չեն համով, այլ պահպանքն է համով եւ այլն, կապ չունի։ Նենց որ սա էլ ենք կոպի անում եւ տեղադրում ենք բազայի մեջ, նենց որ db.posts.insert1 insert1 paste փակում ենք փակագիծը Okay, հիմա մենք ունենք այդ երկու post-երը մեր բազայում։ Հիմա եկեք բազայից քաղենք այդ ինֆորմացիան։ Ինչպես քաղենք, դե կանենք db.posts.find գտիր ու եկեք ուղակի կանչենք այդ find-ը։ Այսինքն գտիր եւ քանի որ ոչ մի ինֆորմացիա չենք pass տալիս, ինքը կգտնի ամեն ինչ։ Խնդրեմ։ Սա ամեն ինչն է, հենց որ սա լիքը ինֆորմացիա է, որ մենք տեղադրել ենք իր մեջ, այս ոնց որ այս մասը առաջին document-ն է, այս մասը երկրորդ document-ն է։ Մի բան ուշադրություն դարձրեք, որ Mongo-ն բացի ամեն ինչից, նաև ամեն document-ին, ամեն JSON-ին ավելացրել է մի հատ underscore ID։ Underscore ID-ն դա բանալին է, որը MongoDB-ն օգտագործում է։ Բանալին Mongo-ն է ստեղծում, մենք չենք ստեղծում։ Ուղղակի երբ որ JSON-ը ավելացնում եք իր մեջ, ինքը ավտոմատիկ underscore ID-ն ստեղծում է եւ դնում է JSON-ի մեջ եւ տենց պահում է։ Դենց որ ապագայում կարող ենք եւ այս ID-ով գտնենք եւ քաղենք այս ինֆորմացիան եւ նաեւ կարող ենք հարցեր տանք Mongo-ին։ Օրինակ, կարող ենք անենք db.posts.find գտիր ինձ բոլոր post-երը, որոնք ինչ հարց տանք։ Օրինակ, եկեք գտնենք բոլոր post-երը, որոնք որ ունեն cute tag-ը կամ doggies tag-ը, հա, ոնց դա անենք։ Ուրեմն դա ստեղ կանենք, ուրեմն այս object-ի մեջ կփոխանցենք tags եւ կասենք դագից։ Խնդրեմ, սա հա, վերադարձրեց այ ուրեր այ սա, հա, որ այդ առաջին post-ն է, puppies or kittens, blah blah blah blah, որը ունի հեսա doggies, հա, այս tag-ը, տեսնում եք, doggies։ Հիմա եկեք ավելի բարդ հարցեր տանք Mongo-ին, օրինակ ասենք կամ հասկացողություն, մեզ պետք է or, չէ՞։ Ուրեմն եկեք գանք ստեղ, ուրեմն սրանք Սրանք տարբեր օպերատորներն են, եթե մենք ուզում ենք համեմատենք, GT greater than ավելի մեծ է քան LTE ավելի քիչ է քան հավասար, less than or equal to, եւ նաեւ կան logical operators, օրինակ and, not, or եւ այլն։ Մենք պետք է այս մեկը, այս or-ը, որի վրա կարող ենք սխմենք եւ տեսնենք օրինակներ, օրինակ ստեղ ինչպես է նա օգտագործվում։ Նենց որ եկեք տեսնենք ոնց կարող ենք կոնկրետ այս ինֆորմացիայի համար հարց տանք։ Եկեք գտնենք բոլոր post-երը, որոնք որ գրել են կամ Dubin, <laughs> կամ էլ J Benson-ը, հա, ոնց դա կարող ենք անենք։ Ուրեմն գրում ենք db.post.find, դուր ինձ բոլոր post-երը or dollar or որը հողում է դեպի զանգվածին, որտեղ կլինեն, նո, այս բaragայում երկու հատ object, չէ՞։ Այս object-ը կստուգի, որ author-ը որ գրողը J Benz, որ author-ը Dubin է, իրոպա, որ author-ը Dubin է, մի փոփ, ես էլ կստուգի, որ author-ը, որ գրողը J Benson է, J Benson։ Հսա։ Ահա։ Այսինքն կամ սա կամ սա, okay? Ահա, խնդրեմ, վերադարձրեց երկու բան, չէ՞ վերադարձրեց S1-ը, որովհետև S1-ը գրել է ուրեմն J Benson-ը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, հա J Benson, հեսա։ Եվ S1-ը, որովհետև դա գրել է ով է, ուրա update Duby, հեսա, author Duby։ Տեսնում եք։ Այսինքն մենք կարող ենք կամ եւ dollar and էլ այնտեղ կար։ Կարող ենք համեմատենք ինֆորմացիան իրար հետ եւ ամենակարևորը այնա, որ մենք կարող ենք հարցեր տանք ոչ միայն ինֆորմացիա, որը առաջին մակարդակի վրա է օբյեկտի, այլ նույնիսկ ավելի խորը ինֆորմացիայի մասին։ Օրինակ ինֆորմացիան, որը ներքին օբյեկտի, ներքին օբյեկտի, ներքին օբյեկտի արժեքն է։ Պատկերացեցիք, չէ՞։ Շատ հավես բան է։ Եվ երևի նկատում եք, որ MongoDB-ն օգտագործելը բավականին հեշտ է։ Եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է Mongo-ին օգտագործել Node.js-ից։ Հենց որ հա, առաջին առաջին հերթին գրում ենք npm install mongodb։ Դա կքաշի այն module-ը, որի միջոցով մենք կշփվենք Mongo-ի հետ։ Ուրեմն եկեք տեսնենք այս կոդը ինչ է անում։ Ստեղ անում ենք import mongo client, որը function constructor է, որին ստեղ կարող ենք կանչենք, փոխանցենք հասցեն MongoDB-ի Եվ դա մեզ վերադասում է մի հատ client, որի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք Mongo-ի հետ։ Ուրեմն մենք ուզում ենք async await-ով աշխատենք, նենց որ async մի հատ ֆունկցիա եմ ստեղծում, որին ամիջապես կանչում եմ, եւ ինքը գալիս է մտնում աստեղ, հիմա աստեղ անում ենք client.connect, այսինքն մենք կապ ենք հաստատում բազայի հետ await, որովհետև asynchron գործողություն է։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք ստեղ։ Cleanup նշանակում է մաքրել։ Ուրեմն այս կապը, որ մենք հաստատել ենք Mongo-ի հետ, երբ որ մեր process-ը ավարտվում է, երբ որ մեր Node.js process-ը քանդվում է, անջատվում է, երբ որ մենք իրան control control C-ով օրինակ անջատում ենք, այդ ժամանակ մենք ուզում ենք, որ այդ կապը ինքը ինքը անջատի, okay? Նենց որ ինչ ենք անում, մենք ավելացնում ենք process-ին մի հատ event handler, այսինքն մենք լսում ենք այն ժամանակ, երբ process-ը կասի, okay, всё, հեսա անջատվելու ենք, Եվ այդ ժամանակ կանչում ենք cleanup, որպեսի ուրեմն անջատենք այդ connection-ը, այդ կապը խզենք MongoDB-ի հետ, եւ հետո կանչում ենք process.exit, որպեսի ամեն ինչ հարթ անջատվի։ Okay։ Դենց որ դա։ Հետո ուրեմն անում ենք client.db փոխանցում ենք նրան database-ի անունը, դա այն անունն է, որը մենք օգտագործում ենք, երբ որ գրում ենք use yes image, այդ այդ անունն է։ Մենք դրեցինք մեր database-ի անունը example, դենց որ db example եւ նա մեզ վերադարձնում է մի հատ object։ Այդ object-ի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք այդ database-ի հետ։ Okay։ Նենց որ այդ database-ից ասում ենք database ջան, տուր ինձ այդ collection-ը կամ այդ ցուցակը, որի անունը posts է։ Նենց որ post-երի ցուցակը տուր ինձ։ Ինքը տալիս է, հեսա։ Հիմա այս object-ի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք այդ ցուցակի հետ։ Օրինակ, կարող ենք ավելացնենք ինֆորմացիա այդ ցուցակի մեջ collection.insert1 insert 1, այսինքն ավելացրու մեկ հատ ու ավելացնում ենք մեկ հատ, ինչ, դե մի հատ object, որը ընդամենը ունի A3, մի քիչ անհետաքրքիր ինֆորմացիա, բայց դե կապ չունի։ Ավելացնում եւ իհարկե սա asynchron-ն է, հենց որ անպայման անում ենք await, հա, վերացնում ենք խոստում։ Եթե մենք ուզում ենք փոխենք այդ object-ը, մենք անում ենք հետեւյալը՝ collection.update, update 1, update 1, այսինքն մենք ընդհանրապես մի հատ object ենք update անելու։ Ինչի update 1, հեսա ասեմ։ Ուրեմն ստեղ մենք տալիս ենք նույն ինֆորմացիան, ինչ որ մենք կտայինք find-ին, այսինքն տալիս ենք այն ինֆորմացիան, որով ինքը պետք է գտնի օբյեկտներին։ Բայց միգուցե կան բազմաթիվ օբյեկտներ, որոնք որ գտնվում են այս ամեն ինչով, չէ՞։ Օրինակ ստեղ կարող եմ գրեմ, չգիտեմ, name Joe ու կա, չգիտեմ, կլինի, չգիտեմ, 55-ա Joe մեր user-ների մեջ, եթե user collection-ով ենք աշխատում, օրինակ, չէ՞ այդ բայց update 1 նշանակում է ընդամենը մի հատը փոխիր, ոչ թե ամբողջը։ Եթե անենք update many, այդ ժամանակ ես կարող եմ միանգամից բոլոր օբյեկտները, որոնք որ ունեն Joe, միանգամից նրանց բոլորին փոխենք։ Այսինքն սա որոշում է ոնց գտնենք այն օբյեկտներին, այն JSON-ներին ավելի շուտ, այն JSON document-ներին, որ մենք ուզում ենք փոխենք, սա ասում է ինչպես փոխենք։ Okay, սա ասում է set, այսինքն վերագրի b բանալին դեպի 1։ Okay հետո, այսինքն սա ասում է ոնց ավելացնենք ինֆորմացիա, սա ասում ենք ոնց փոխենք այդ ինֆորմացիան, սա ասում է ոնց գտնենք ինֆորմացիան, ասում ենք collection-ին, ցուցակ ջան, գտիր ինձ համար, ու ստեղ այս օբյեկտի մեջ իհարկե մենք կարող ենք ինչ-որ query գրենք, հա, ասենք տուր ինձ բոլոր այն մարդիկ, ում անունը Joe են, կամ տուր ինձ մարդիկ, որոնք որ ծնվել են այս թվականից հետո, կամ եւ այլն հետո to array ու սա մեզ կվերադառնի ցուցակ ամբողջ արդյունքի այդ գտնելու որը մենք վերագրում ենք ստեղ, հետո կարող ենք կարող ենք աշխատացնենք console.log, որպեսզի տպենք այդ ցուցակը console-ում։ Okay։ Հիմա իրականում այս ինֆորմացիան, ինչ որ դուք այստեղ տեսնում եք, դա իհարկե շատ հեշտ է, բայց մի քիչ անհետաքրքիր է։ Մենք ստեղ առանձին ունենք դա, ու ստեղ առանձին ունենք express։ Եկեք կպցնենք իրար։ Ուրեմն եկեք այս express կոդը վերցնենք, եւ տեղադրենք այստեղ։ Այս ճնչենք։ Ահա, այսպես։ Հիմա եկեք նենց անենք, որ երբ որ ուրեմն կլիենտը մեզ ուղարկում է ինչ-որ խնդրանք, ոչ թե ընդհանրը վերադասնենք hello Armenia, այլ վերադասնենք ինչ-որ ինֆորմացիա, որը գալիս է բազայից։ Ոնց դա անենք։ Եկեք նախ եւ առաջ այս ֆունկցիան դարձնենք async, որպեսզի async await-ներով աշխատենք։ Հիմա ստեղ եկեք collection-ից collection, collection .find գտնենք, դե սա await է իհարկե, եւ հետո անելու ենք .to array Հիմա ստեղ եկեք գտնենք, ինչ գտնենք։ Եկեք գտնենք բոլոր post-երը, որը գրել է Dobin, օրինակ։ Հա, եկեք հենց որ author Dobi, ես կոպիա ենք անում, դնում ենք այստեղ, այսպես։ Okay, սա մեզ կվերադարձնի այդ զանգվածը, const um, post by Dobi Եվ ստեղ ուրեմն հետ կվերադարձնենք այդ այդ JSON-ը, hosts by dubi։ Okay։ Ուրեմն եկեք սա աշխատացնենք։ Okay։ Հիմա բացում ենք browser-ին, գնում ենք localhost 3000 եւ խնդրեմ, մենք ստանում ենք այդ ինֆորմացիան, dubi ինֆորմացիան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ կլիենտը, browser-ը ուղարկում է http get խնդրանք դեպի server, դեպի մեր node server-ը, Մեր express server-ը գտնում է սա եւ կանչում է մեր համապատասխան ֆունկցիային։ Մեր ֆունկցիան իր ներքից կանչում է database-ին, որպեսզի ինչ որ ինֆորմացիա ստանա, կապ չունի ինչ, հեսպարագայում do-be post-երը, բայց դե ինչ ուզենք կարող ենք անենք։ Ստանում է ինչ որ ինֆորմացիա եւ հետ է ուղարկում client-ին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր express ծրագրից այն router-ը, որ մենք ունենք, որ մենք ստանում ենք ինչ-որ խնդրանք կլիենտից, այդ կոդի մեջ մենք կարող ենք շփվենք database-ին, մենք կարող ենք փոխենք database-ը, մենք կարող ենք արթանք database-ից, մենք կարող ենք նոր ինֆորմացիա ավելացնենք database-ի մեջ։ Այդ ամենը կարող ենք անենք մեր express ծրագրի մեջից, որովհետև այս collection-ը, այս database-ը, այս Mongo-ն հասանելի է այս client-ի միջոցով, որը հասանելի է այս module-ի միջոցով։ Okay? Այդքան բան։ Document database-ները նրանով են շատ լավ, որ նախ եւ առաջ իհարկե կարելի է բարդ եւ կոմպլեքս եւ խորը արժեքներ տեղադրել իրենց մեջ, նրանք նաև կարող են մեծ քանակով ինֆորմացիա պահեն։ Այսինքն, երբ որ ինֆորմացիան մի համբյուտերի մեջ արդեն լցվում է, կարելի է այդ ամբողջ ցուցակը, այդ collection-ների այդ արժեքները բաշխել բազմաթիվ համբյուտերների վրա։ Այսինքն, ստանալ horizontal scaling։ STP database-ները, օրինակ MongoDB-ին, schema չունեն։ Schema, այսինքն օրենքներ չկան, թե JSON-ի ստրուկտուրան ոնց պետք է լինի։ Ցանկացած JSON object կամ JSON ստրուկտուրա կարելի է վերցնել եւ գցել ուրեմն collection-ի մեջ։ Okay, ինքը երբեք չի ասի՝ մի րոպե, այս JSON ստրուկտուրան, չգիտեմ, name բանալին մեջը չունի։ Կապ չունի, ինչ ուզեն կարող են գցենք մեջը։ Ամ հենց որ ու երևի նկատել եք, ինքը շատ հեշտ է օգտագործել։ Բայց խնդիրն անում է, որ այս տիպի database-ները հիմնականում իդեալական չեն, եթե դուք ուզում եք տարբեր տարբեր data, տարբեր ինֆորմացիա կպցնենք իրար։ Ինչ նկատի ունեմ։ Դե եթե այդ ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք կպցնեք իրար, արդեն մի օբյեկտի մեջ է, մի JSON-ի մեջ է, դա խնդիր չի։ Բայց եթե դուք ունեք ինֆորմացիա մի collection-ի մեջ, մի ցուցակի մեջ, եւ ինֆորմացիա ուրիշ ցուցակի մեջ, եւ ուզում եք այդ ինֆորմացիաները կպցնեք իրար եւ ինչ որ բան հաշվարկել, այդ տիպի operation-ների համար, այդ տիպի գործողությունների համար document database-ները իդեալական չեն։ Բայց եթե հերիք հա որ ունեք ցուցակներ, որոնք որտեղ որ կարող են լինեն բարդ complex JSON object-ներ, այդ տիպի դեպքերի համար document database-ները շատ լավ են։ Հույսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ